大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百五十六讲，神要对你说什么？ 你看见穷人吗？周济贫穷的不自缺乏，祥为不见的必多受咒诅。周济贫穷的不自缺乏，祥为不见的必多受咒诅。那在本国来说呢？ 还有穷人吗？穷人在哪里？那我看不到。假如是按本国来说，那我们新加坡是一个发达的国家，虽然是在人口五百五十万到六百之间啊，但是这样的一个单元小国呢，其实呢，在各方面。 我们都呃有很好卓越的一个表现，也很多时候啊也是排名在这个发达国家的这个前面，啊，就单单你在讲这个经济这方面哈，因为我们讲贫穷嘛，在讲经济这方面呢，其实我们超越蛮多的发达国家的，所以在这种情况之下，哎。 哇，我们这个国家，呃，是这样的一个发达国家，那他还有穷人吗？那没有穷人，怎么样去周济呢？所以，到底是他还有穷人吗？啊，有的话，他在哪里？啊，没有的话，那是不是我们就不需要去想到去周济穷人呢？这样，这样，这个经文可能就在我们当中不合用了，是不是呢？那。 我们就往下去看。那我们今天的经文是讲周济贫穷的人不值，却把祥为不见的逼多受咒足。那周济的，你越给，那按合理的情况之下，你给了，其实你可能就是缺乏和不足，因为你少了嘛。但是圣经却告诉我们，你给。 你就不值缺乏啊，其他经文甚至还告诉你是你给了呃施比受更为有福啊，你可能还有上帝祝福更多多的加给你，那你不周济的、行为不见的啊，你反而是要受咒诅啊，这个也是相当的这个严厉。 所以，对我们来说啊，其实周济别人、做做慈善，有些时候我们可能也没有想到，它是一个这样严肃的课题，是这样重要的哦。因为你不做，简章不看，你还会被受咒诅啊，这个相当的严重。那我们，呃，话说回来，从经文里面，我们就可以看到。 那有空看看马太福音的二十六章，因为二十六章里面，他呃，二十六章的十一节明明就讲到，哎，我们啊常有从穷人常与我们同在哦。耶稣自己说了啊，就是穷人啊常与你们同在，并且你如果看圣经的话，你常常会发觉到，就算是今新月旧月。 啊，可以这样说啊，特别是在旧约，特别是在旧约，有很多很多的这些的经文，其实都贯穿的整本的圣经。我以说，特别是在旧约，有很多的事情啊，人物啦，比如是孤儿、寡妇啊、奴隶啊、困苦人啊、病人等等啊。 其实呢，这些啊，都可以说他们就是属于啊比较明显的，就是社会的啊低层人士啊，就是在这个各方面会比较不足的。但是，假如你看圣经呃整本来说，你会发觉到圣经一一的提到，就是要去帮助着他们。所以我说，特别是在旧月里面。 就是在这个旧约里面的律法之下的时候呢，那整直就有好多的一些的这个，呃，对于穷人的一些的照顾、关心跟要求，那然后呢，你再看马太福音二十五章，那就是讲到这个末日的时候啊，马太福音二十五章。 啊，末日的时候就讲到主审判，啊，在当中就特别主说呢，他就说，因为我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我做客旅的时候，你们留我住；我侧身入体的时候，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监狱里，你们来看我。 啊，其实这些都是非常具体的，来去形容表达出一个这些穷人他们的一些的情况啊，饿了、渴了，呃，没有的吃喝啊，身体上的需要啊，科驴啊，你没有住的地方，赤身露体没有的穿的地方，那我生病的时候，哎，你们来看顾我，我被。 哦，放在监狱监狱里面的被捆绑的，哎，你们来看我，这是非常具体的来形容这一个穷人他可能面对的那一种的呃处境需要的帮助啊。然后呢，耶稣说：“哎，这个你们都有做了。”那一人就回答说：“哎，主啊，我们什么时候有做呢？” 主耶稣回答说：“你们坐在这个弟兄最小的弟兄身上，其实就是已经坐在我身上了。那这样非常清楚的去描述，具体的说到这些穷人的不足。当你们有坐，而且是只要坐在一个最小的弟兄身上，其实你们已经就是。” 为主而做，也做在我身上，你们就必得到奖赏。而且在当中呢，特别就是去表达出到底是绵羊是真的信徒，还是山羊是假的信徒。所以你是绵羊，你是真的信徒呢，那你理当就会去周济这些穷人，啊，是为主而做，做在主的身上了。 所以我们可以这样讲，穷人一般上我们定义就是在这个经济啊财力这方面是比较不足的。或许在我们当中呢，有一些人真的是哦，啊 <coughs> 天生就是穷了啊，他就是生在穷人的家，然后长大也是穷，然后他一生就是穷，就是潦倒等等等等啊，或许是这样人，但是这些人或许。 呃，不是很多啊，但是当然也一些人，在特殊的原因之下，或许有些人真的都是会有这样哦，就是真的是生活当中啊，有些时候多灾多难，很多的因素使到他们就是穷一生了啊。但是呢，有一些人呢，其实他也不尽是如此，但是就是在他的人生过程当中。 可能面对一些的意外、一些的突发、一些的裁员，啊，一些的呃呃特别的状况的底下呢，可能他那时候经济就出了状况，就变成穷人啊，那也可能。当然有一些时候呢，也可能就是在某一种的年龄层啊，年龄层的时候啊，他可能啊，特别就是我们好像说，哎，年龄到了退休，可能没有工作，没有收入了，哦。 然后有一些更年纪更大的啊，他可能就是已经是老年人了啊。那时候呢，他可能呢，哎，他的这个呃，不单单是没有收入，可能他也因为啊需要看医生啊，啊这个付出更大，所以这个呃，就算是有一些的钱财啊在身，可能也花费啊或者被看医生等等拿去了。 所以不论是怎么样呢，啊，不论你是啊有见过这样穷一生的人，或者是某种呃特殊情况需要的人，或者是某种年龄需要的人，或者其他缘故需要的穷人等等，那我们都呃应该可以说，当他们面对经济的问题，不但自己很痛苦，没得吃，没得喝，没得住。 等等，也可能也因为他的情况而使到家人也遭殃，然后他也当然啊爱家人，为着家人的这个需要，也变成是非常的焦虑，呃，压力也非常大哦，所以啊，在那个阶段里面呢，其实都是非常的难过的啊。那我们说在新加坡这样的一个城市的一个地方呢，哎，你说我们都是发达国家了。 那我们是是不是一个穷人国家？其实说是在我们不是一个穷人国家啊，在很多很多方面呢，其实我们真的是还不错的。但是如果所说的在某种情况、某个年龄的人啊的情况之下，有些时候你就会发觉到，在我们中间啊周围可能真是有一些穷人，虽然你看不到有一些人就是跟你在那边啊做乞丐来讨饭哦啊，虽然没有看得到。 但是，假如你放眼啊，认认真真的去看，就好像啊，圣经所描述的，他说，呃，有穷人啊，与我们同在啊，实实在在却是有的。而我们真的认真的去看一看啊，对，在我们周围有一些缺乏、不幸的人，也实实在在是有的。所以，圣经很清楚的告诉这我们，我们不要塞住我们这个连续的心。 我们不要在当中有所的纠结、愁烦，要不要帮啊？等等，我们真的是要在当中来去帮助着他们，因为在《生命经》十五章十一节告诉着我们：如果你周济着他们，帮助他们，你所办的事，上帝会赐福给你。你按照经文二十七节说，你就不知缺乏。相反的话，如果你想为不见那。 神职就会遭受上帝的咒诅，这是圣经自己这样说的。今天神对你说什么？你看见穷人吗？我们一起祷告，天父上帝，我们感谢主。你在各方面呢？我们国家算是一个繁荣进步的国家，但是总有一些人，他们就是比较是缺乏，或者是不幸面对一些状况、年龄。 有一种的这个不足的地方，但足我们知道，在我们的周围，你放这些人在我们当中，就是表示出我们爱神，但我们也可以去爱人，来体验出我们的信仰。而在当中呢，我们也就是可以伸出我们的这个爱心的手去帮助他们。所以今天这样的一个信息呢，虽然对我们来说做慈善、做济别人，不是一个特别。 我们常常呃去注意关注，也没有认为是什么大不了的事。其实主，这就是反映我们的生命，也是你给我们的一个提醒。所以，我们真的是祈求主你，让我们不要塞住我们怜悯的心，让我们在当中不要装而不见。在我们周围有穷人，我们就要去帮助着他们。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力，为马太牧场来祷告喽，让更多人来订阅。请帮忙转发，在 YouTube 油管啊写一些的字，彼此的沟通交流。再见，上帝祝福你。